हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का अपना YouTube channel Nilesh online education दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय सत्र 2020-21 फाइनल रिजल्ट कब आने वाला हूँ संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ता हूँ आप लोग को गूगल में जाकर बिहार बोर्ड ऑनलाइन लिखना होगा और सर्च करना होगा सर्च करने के बाद देख लीजिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ देख लीजिए दिया हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि बी सी यानी बिहार बोर्ड का ये है ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह के लोगो दिखेगा जहाँ आप लोग को इस कॉर्नर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा इस कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए नीचे जाने के बाद इस तरह का एक ऑप्शन आता है यहाँ दिया हुआ है सिमतुला एंट्रेंस एग्जाम दो हज़ार इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक है या टू प्रोसेस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ देख लीजिए दिया हुआ Simultala Awasiya Vidyalaya online application form for entrance test 2020 इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा जहाँ देख लीजिए फर्स्ट में दिया हुआ टेंटेटिव शेड्यूल जो कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन सत्ताईस जुलाई दो हज़ार उन्नीस टू चौदह अगस्त दो हज़ार उन्नीस तक दिया हुआ है फॉर्म ऑनलाइन करने का डेट जो दिया था वो दिया हुआ है उसके बाद देख लीजिए प्रीमिलियरी एग्ज़ाम में डमी एडमिट कार्ड जो आया था आप लोग को बीस आठ दो हज़ार उन्नीस से अट्ठाईस आठ दो हज़ार उन्नीस तक डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आया था उसके बाद सेकेंड जो था वो इकतीस आठ दो हज़ार उन्नीस से पाँच नौ दो हज़ार उन्नीस को डाउनलोड करने का डेट था फाइनल एडमिट कार्ड जो था उसका डेट अभी क्लियर नहीं क्लियर नहीं किया गया था इस बार और फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोग का हुआ था वो सत्रह दस दो हज़ार उन्नीस को आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था और उसी का जो रिजल्ट यानी फाइनल एग्ज़ाम का जो रिजल्ट जारी करेगा वो कब जारी करेगा आज की इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करने वाला हूँ इससे पहले आप लोग का जो मेंस का कुछ टाइम टेबल बता देता हूँ मेंस का मेंस का जो एडमिट कार्ड आएगा वो शीघ्र इसी महीना में आएगा क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम जो है तीस ग्यारह दो हज़ार उन्नीस यानी नवंबर तीस नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है तो मेंस का एग्ज़ाम जब भी होगा तो उससे पाँच या छः यानी पाँच छः रोज़ पहले मेंस का एडमिट कराएगा यानी कि पच्चीस नवंबर बीस से पच्चीस नवंबर के बीच आप लोग का जो है मेन्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा और मेन्स का एडमिट कार्ड उन्हीं स्टूडेंट का आएगा जो स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम में पास होगा इसका मतलब फाइनल एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आप लोग का पंद्रह नवंबर तक में आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ, आने के बाद ही आप लोग मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मेंस का एग्ज़ाम इकतीस नवंबर में होने के कारण हम लोग अनुमान लगा कर आप लोग को बता सकता हूँ कि आप लोग का जो एडमिट का रिज़ल्ट जो आएगा फाइनल रिज़ल्ट वो पंद्रह नवंबर तक में आप लोग का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि जो भी अप टू डेट आएगा मैं उसका पूरा वीडियो बना के आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा इसी तरह की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोग तक आता रहे जय हिंद दोस्तों बंदे मातरम